Cześć i witajcie, z tej strony Burgman i to jest kolejny odcinek trzeciego Mortal Kombat. Ten już 12 rozdział, który kierujemy Strikerem. Jak widać z, y, pracuje SWAT. Atakuje nas Serptej. Granat SDT, DAT, DAJ. kurde ty. A coś się nie zaginie od naszych strzałów. tyłu. O nie. O nie, X-ray. Moja czacha. Brzuch. Nie. Ja cię zabiję sobie Dostajesz latarką to czasz. Bawcie się i teraz hałką policyjną. Wrażenie całego ciała. Paralizatorem. Striker wins. Punk. Round 2. Fight! Patrzmy dalej. Patrzymy jeszcze raz. Zamach ton, zamach ton von SAJ. Саёк. Ага. Саёк. Бля, что там Граната, бля. Полный бой. O nie, znowu. Reptile został mnie w końcu tym swoim X-rayem. Już naprawdę zamówiłem X-rayem. Pokonany. Spitting? Sticking out your tongue? Bet your mama's real proud. <laughs> Oh. Come on. We're going street level. We've been compromised. It ain't safe down there. Better there than here. Hmm. Fall back! Fall back! Fall back! Kurde. Gigantyczni potwory. Striker, check her out. What do you think? Friend or foe? Foe. Dressed like that? Definitely foe. Cover me. Hm. Znowu Milina. Hey, what are you doing out here? <laughs> Looking for a new playmate. <laughs> Szukam królika zabawy. No dobra, chcesz królika zabawy w walkę, no to też. Ja ci to zapewnię. Zmierz. trochę rzucać granatem. Żywyjko. Żywyjko bicz. Wow. Jeszcze Izraja. Kurde, Izraja mi zabił. Może zabił, próbował No dobra, straciliśmy się jednocześnie. Co to jeszcze było? Czekajcie, kurde. Wysoko rzucony granat, nisko rzucony granat, strzał z pistoletu. A, przewrót i zamach tonfą. ADJ. Ła. DAJ. To jest AJ. mój, moją pierwszą czaszę. Wezmę cię z X-raya, kurde. Masz latarkę na głowie. Autopolicyjną podłogę. mnie paralizatorem. Też podłogę w sumie. Striker wins. No i pokonany kolejny przeciw. You're coming with me. zreagowało. Aha, Raiden ją poraził. Who? Jesteś... Who are you? You all right? Wizję miał. O nie. Johnny Cage fighting a giant monster? What is this? Time smashers? <laughs> Mutaro. that guy just shot lightning from his hands. How How'd you do that? Walił. No idea. O nie. Spread out. Give him multiple targets. To jest... Nie! Spalił kabala. Nie. Less ugly when they burn. Round one. Fight. Znowu walczymy z Kintaro. Zasranym z kamerą. Tak go zabijemy. Yeah! Mm. Flawless. Flawless. No nim. Round two. Fight. zwycięstwo. Nice. Co to było? Wow. Teraz już nie będzie flagowany. Złapał mnie. Kurde. Masz tarpą po głowie. Autem policyjną po głowie. A porażenie awarizatora. Powinno ci trochę HP zabrać. Nie! Goddammit, dlaczego w tej samej Drugą chcę. Pierwszy jest No, trudno, to przeglębienie w złą stronę. rozwalony. Za plus 1000 plus. Never knew I had it in me. Kabal! Kabal spalony. Base! Eagle 2! No, Eagle 2. Need medevac, current position. Cabal is down. Third degree burns. Medevac unit routing to you. What? Say again? Eagle 2, report. Ah! No. wrzucił kabel, boże, e, strajkera do tunelu jakiegoś. Nigdy w Round one. Fight! Walczymy znowu z armatą, tym razem w innym kostiumie. Robimy. всем составом. останавливают. Не, просто... Станешь вроде да. Да. Yeah. Nie, to już po mnie. Nie tym dobiję. Kurde, ja teraz mam tak mało leżoną czasem. Kurde, nie trafiłem. Ermac no, wins. Czemu ty tak spamisz? Round 2. Fight! Zabijamy cię. Proszę. zdążyłem do zakończenia, gdzie jak wygląda to owe zdarzenie kundem i nie Dobra, fajnie. Co to zrobiło? что я понял. Да, ну я не думал, что Эй, что ты не должен попасть? Попытайся мной. Ну да, чтобы мы... Чтобы мы... plus 10 tysięcy. I think I'll be keeping my soul. I have been searching for you, Curtis Stryker. Well, you found me. Who are you? I am Nightwolf. Lord Raiden is gathering Earth's defenders. You are among them. What the hell are you talking about? Raiden leads Earth's defense against these outworld invaders. He is our best hope for survival. Yeah, well, Earthrealm Defender is about ten steps above my pay grade. I see you doubt yourself, even after your victories. Come. Oh, it's right. you do Nirma. What? Where is he? Medevac hasn't been here. Perhaps he has gone to find help. Nah, he was way too banged up. Someone took him. Właśnie.